من المكان الحالي نبحث عن الهروب ننظر الى البعيد ربما الى المستقبل او ربما ننظر الى هذا الطريق هناك الذي يمكنه اخذنا للماضي لنقطه تعود بنا وتعود بالزمن الى مكان اخر الى مكان بريء الى نقطه لم نكن ندرك بها صعوبة الحياة إلى نفس النقطة التي منها هربنا باحثين عن واقع أفضل عن واقع مختلف حيثما وقف ذاك المصور حيثما نظر فهو باحث عن امل في ذاك المكان صوره التقطت بخطف النظر وكأنه يسرق شيئا ليس ملكه ليعود للبيت ويتوحد مع تلك الصورة ليتوحد مع أفكاره الجارحة التي ستقوده للماضي والمستقبل في ذاك الآن تلك النظرة إلى البعيد النظرة ذاتها التي لا تريد معرفة ما يحدث هنا والآن، بالرغم من حقيقة التقاطها في وقت به هي كانت هنالك في وقتها، إلا أن في ذلك الوقت لم يكن الملتقط هناك.